¿Te imaginas esto con un <laughs> ¡Qué estrés! Sería un desastre. <laughs> Espérate, todavía Vamos a hacerlo entonces. <laughs> Yo quiero verlo. A mí déjame verlo ya. Hola, somos Sam y Tami y vamos a reaccionar hoy al capítulo número 2 de Kenan Nickel y ya, <laughs> directo. <laughs> y Here ¿Qué pasa? Dice primero. Ah, sí. Pues es lo que dice Kel, ah". ¿no? Ah, sí. Díganme, ¿le están pasando bien? ¿Eso es otra voz? sí. <laughs> Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué pasa? No, ¿para qué son todas esas cosas? Eh, eh, esto es una... No pienses nada sobre el atún y yo. No hay nada de gracioso en eso, amigo. Oh, así comenzamos. Ok. Ahí vamos, en vez de ahí vamos, porque lo habrán cambiado. Ah, o sea, tenía las llaves de la casa, <laughs> lo metió todo. <laughs> Para que no se los quite. ¿eh? Solo bromeaba, no lo haremos, adiós. Muy bien, nos vemos luego. Oye, pásame la mostaza que está en el refrigerador, gracias que ver el comienzo del partido, amigo. ¿Estarás bien solo aquí? Muy bien. Estás bien solo, como Pero Salami así le estaba echando una tazas. no entiendo. Salami. De comenzar. trae mi emparedado, ya sabes. Oh, déjame escuchar. Oh, ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te estás ahogando? ¿Estás atorado? ¿Qué pasa? Voy a llamar al 411. Que no es 900. Eh, <laughs> que él está paniqueado. se está dando un chorro entre una y otra. Algo se ¡Levántate! ¡Levántate! <laughs> que Había un tornillo en el atún. ¿Un tornillo? ¿Un tornillo? ¿Un tornillo? ¡Te lo dije! Es un tornillo, ¿cierto? Y esto no van a querer demandar. De me acuerdo ese capítulo. Si lo demandan algo, sí, me acuerdo. yo solo lo saqué. ¿Ya pagaste por eso? Escucha, leí una historia sobre una mujer que fue a un restaurante de comida rápida y encontró la mitad de una rana en su pollo frito. Oh. Uh, ¿Y qué pasó con la otra mitad? Trata de no hablar. eso no es importa. Ella demandó al restaurante y tuvieron que darle como 10 mil dólares. ¿10 mil dólares solo por encontrar la mitad de una rana en tu pollo frito? Sí. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Ah? Sí. sí. Tenemos que encontrar la otra mitad de esa rana. Pero sabes que yo no confiaría en que, él le hizo el sándwich. Nosotros Exacto. O sea, lo más probable es que no tenía esa... Que él no sé cómo se la puso. No quieres demandar, a cierto? a poner? que quiero. No sé, es que... ¿Conoces algún abogado? <gasps> ¿Seguro? ¿Cuánto dinero podríamos sacarles? Bueno... ¿Es que se pudo haber muerto? Sí, o sea... ¡10 millones de dólares! ¿Pero cómo lo prueba? Sí. puedes probar que venía ahí? ¿10 millones de dólares? Sí, lo Muchísimas cosas. Debido al tornillo. Eso sin hablar de los daños que ha podido causar ese tornillo. Sí, sí, yo me siento dañado. Sí, entonces quieren que me encargue del caso. Sí, espere, espere, espere un minuto. Yo conozco a alguien que lo hará gratis. ¿Mi primo el del circo? No, amigo. Oh. ¡Yo! Vamos a dar una rueda de prensa. ¿Para qué? Nos ayudarán a ganar esos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Ni siquiera los tiene, Ya se está imaginando. ¡Logra el puntaje más alto! Pues, por eso te mereces mil dólares. Oh, gracias, hijo, estamos orgullosos de ti. Oye, ¿qué? Trae el fajo la mano, así como... De de listo para... De dólares, por favor. Ah. ¿Alguna vez has soñado en ser rico? Claro. ¿O sí? ¿Y qué has soñado? Bueno... A ver, ¿de qué? Que eres un niño. Estás enfermo, ¿Realmente te tragaste el tornillo que encontraste en la lata de atún? Bien, casi. Verá, me atoré con el tornillo, pero afortunadamente que él estaba ahí para apretarme y sacar el tornillo de mi garganta. ¿Qué era? Ahora usted, señor. ¿Qué es el desorden de estrés post eh. Bueno, cada vez que Kenan ve una lata de atún, él se asusta y comienza a hacer cosas como estas. Miren. Yo soy un atún, atún. Un psicólogo sabría que eso no es verdad. También le temo a los peces. ¿Rick Sí, trabaja aquí. Un momento. Rick Ah, se llamaba Rick Que sea rápido. Habla Kenan. Oh, oh, ya veo. <clears throat> Bien, mi socio y yo estaríamos dispuestos a considerar una oferta. Mm. Mañana. Dos en punto. Sí, seguro. Estaremos allí. Muy bien. ¿Mm? Sí. Sí. Sí, muy bien, sí. ¿Quién era? Era el vicepresidente de la corporación Atún Luna. ¿Qué quería? Quiere reunirse con nosotros mañana para discutir un posible acuerdo monetario. Ajá, Gracias. Muy bien. Soy Henry Luna, presidente de la corporación Atún Luna. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien. Se la mueve sola porque... ya más, Siéntate. ¿Qué, el idiota es la misma que Ken. Caballeros, no quiero... Y es por eso que estamos dispuestos a hacerle una oferta. ¡Oh, ya veo! Le va a hacer una oferta, que no le va a gustar. Están, ah? Sí, se me hace. Mm. Ofreciendo. Ah, estamos preparados para ofrecerles provisiones de por vida de atún luna. ¡Sí! <laughs> ¿Para qué le es suficiente comida? ¿Y todos los tornillos que consiguen las latas? ¡No! ¿Qué les pasa? Esperen. Un millón de dólares. Ah, ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Vamos, tómalo, por favor! Oh. Esto es un atropello. Si hubiera tomado ese millón. Ahí a lo mejor ahí hubiera quedado y hubiera tenido eh, Así será todo. El juez estará allí. Este eres tú en el estrado y ese es el jurado. La jirafa no deja ver al mundo. <laughs> Tú sabes, eh, solo lo decía porque, sabes, eh, puede perdérselo. Puede perdérselo. ahora voy a hacerte algunas preguntas y solo tienes que responderme. Ah, creo que el, mono está demasiado cerca. ¿Puedes olvidarte del mono? <laughs> El trauma con el mono. no hay más mono, ¿está bien? Eso es corrupción del juego. ¡Basta! Ah, pero, ¿dónde estabas el sábado en la mañana? Aquí. Gracias. Ahora, ¿qué sucedió? Tu papá se comió el panecillo. ¿Y después qué? Después lo ataqué con un tomate. Luego, ¿qué pasó? Se enojó mucho. ¡El atún, imbécil! ¡Hablo del atún! No puedo hacerlo, me pones nervioso. Puedes. Me pones nervioso. Tú eres mi único testigo presencial del incidente con el atún, ¿entiendes, amigo? Testificarás. Solo piensa en cosas bonitas. Eh, jamón. Muy bien, ahora seguiremos con esto hasta Me que... Me encantaba la comida no <laughs> aquel. Y la gaseosa de naranja. Ay, qué rico. Oh my god. Pura pizza y gaseosa. Ay, eso me tocó una pizza. Bien. Señor Kimber, ¿dónde estaba la mañana del sábado 6 de octubre? En la casa. ¿Qué sucedió previo a ese juego? Kenan se hizo un emparedado. <laughs> Lo está diciendo como un examen oral. <laughs> sí, como, como que debo contestar esto y esto. O sea, viendo a la nada. Sí, y no sé qué tanto importe eso en la corte. ¿Cómo te pueden demostrar que estás mintiendo? Más que con la maquinita esa, ¿verdad? Y no siempre es del todo certero. Fue un momento feliz. No, ¿por qué no? ¿Quién comenzó a ahogarse? ¿Cómo? Así. ¿Ese es el objeto? ¡Ese es! Dígale a la corte qué es. ¡Es un tornillo! ¡He expuesto mi casa! O sea, en el, la práctica salió muy bien. <laughs> ¿Qué pasó? ¿Qué? Pasó, ¿Crees que, lo arruine? ¿Cómo podría arruinarlo? Tendría que decir algo que no es. Este, ¿O crees que está mintiendo ahí? Estoy segura que va a arruinarlo <laughs> de alguna forma. El demandante está listo para exponer su caso. Diablos, ¿por qué los demandantes nunca llegan a tiempo? Siempre tienen que llegar tarde. Damas y caballeros. de No puedes ser tu, tu abogado si no tienes un título en leyes. <laughs> o sea, no puedes. Exacto. Hablar Estoy aquí para no, contarles una triste historia acerca de un joven muchacho adolescente y su trauma producido por una lata de atún. ¿Cómo puede estar tan confidente ahí si no es... muestra la evidencia ah, no sabe de leyes. Quisiera llamar a mi primer testigo, Kel Kimber. ya, idiota! <laughs> Ay, en la corte. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué pasó? Que él trae un traje formal y una gorra. Juro decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. No, no, no me bien, <laughs> ¿Qué ¿Qué le pasa? No sé. Eh, yo me encargo de esto. Señor Kimball, ¿le molestaría decirle a la corte con sus propias palabras qué sucedió en la mañana del 6 de octubre? ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice, Kenan! ¡Lo siento, viejo! ¡Yo lo hice! ¡Fue un accidente! ¡No quise hacerlo! <laughs> La cara de que... ¡Yo! ¡Arrojé el tornillo en el atún! ¿Pero qué hace? ¡Corre! ¡Yo! el tornillo en el atún! ¡Yo! Está repitiendo lo mismo. Entonces no había estado diciendo la verdad. Sí, no había estado diciendo la verdad. Somos amigos, ¿verdad? ¿Por qué camina así? Yo arrojé el tornillo en el ¿Por qué lo arrojó? Ay, ¿por qué camina así? Hay muchas preguntas acerca de qué. No comprendo su persona. Es muy raro. Ay, sus tenis están. ¿Te gustan? Están todos. Ya lo dijo <laughs> como 10 veces o más. No pusieron cómo, yo quería saber cómo terminó el tornillo ahí y por qué. Y sabe, a lo mejor ahí dice. No me rendiré, ¿saben? ¡No! ¿Cuántas latas más tengo que abrir? Solo sigue buscando hasta que... Espera un momento. Olvídela tú, amigo. Tengo una mejor idea. Sí, vamos. Eso es eh, atún. Vamos, que vamos, vamos. Sí, that's... aquí oh, vamos. No. Este, de este yo me acordaba mucho, de este capítulo. Sí. Pero... Mm. No se lo recordaba un poquito diferente y no recordaba que, que él tenía otra voz, ¿verdad? Yo tampoco recordaba que tuviera otra voz. Pero honestamente la voz del primero se me hizo 10 veces más graciosa. Sí. Es que es como más patética. Es más chillante y más así como patética, como tú dices, sí. Pero eso me encantaba. Eso era lo gracioso. Si hubieran quedado con el millón. ¿Verdad? es lo que yo te digo. No sé por qué presentía que no iban a ganarse nada por que la iban a arruinaran el juicio, pero en ese momento dije, si lo hubiera tomado, hubiera tenido un millón que pues no, se merecía, ¿verdad? Porque no era, la compañía no había hecho nada más Quisiera, quisiera saber cómo llegó eso ahí. O sea, sé que, que él lo hizo, pero ¿cómo? Sí, pero yo digo que sí debieron hacer algo como, por ejemplo, porque de plano al final incluso ni siquiera pensábamos, bueno, yo no pensaba. Sí, pero yo digo que sí debieron hacer algo como, por ejemplo, porque de plano, al final, incluso ni siquiera pensábamos, bueno, yo no, no pensaba. Hubieran hecho algo así, como una escenita donde se viera que se va Kenan y que él se queda como con una mirada de... No sé, algo, alguna pista que te dijera como que ah, que la... Sí, nunca salió nada que te dijera que, él lo hizo. Bueno, gracias por verlo. <laughs>